ассалауму алейкум құрметті мұсылман бетуғандар алхамдулилля мінекей аллах таала мүмкіншілік беріп бүгін жұма күнінде тұрамыз аллах тағаланың мейірімі шексіз екен күнімізге қарамастан еліміздің аздығына қарамастан аллахым шына ұйық жерлерге дағы бір рет алып келіп зиярат қылуға мүмкіншілік беріп жатады кімдер қанша пайғамбарымызға салам айтып қойыңыздар деген болсақ жалпыңыздардың атынан пайғамбарымызға әзірет абу бәкірға умар разиалла саламыңыздарды жеткердік жерлердин эң ыйык жери тууган ушул жер болуп эсептелет арыштан дагы жети катар асман жети катар жерден дагы пайгамбарыбыздын кабырда денесинин бөлүгү тийип турган жердин бөлүгү эң улуу жер болот андан кийинки эле деңгээлде каба болуп эсептелет андан кийин мекке андан кийин медина анан башка мечиттер болуп саналат ошондуктан урматтуу туугандар ушул ыйык жерлерди тирүү учурубузда колдон келишинче зыярат кылып ыйык жердин таасири да ыйык болот улуу жердин бере турган сизге берекеси да улуу болот ушул жерлерден иншаалла өмүрүбүздө колдон келишинче аракет кылып зыярат кылып калалы